Всем привет, на связи Андрей Минаев и в этом небольшом видеоуроке я расскажу о том, как правильно создавать файл Robots. Для начала давайте с вами поговорим о том, что такое файл Robots, для чего он вообще создается. Итак, файл Robots – это программный документ, который пишется на языке HTML, на языке компьютерного программирования. Целью создания файла robots является связь и общение с поисковой машиной, то есть первое, что ищет поисковый робот, который заходит к нам на сайт, он ищет этот файл. Делает он это с единственной целью. Поисковая машина хочет понять, какие страницы и разделы на нашем сайте мы открыли для индексации, а какие мы, наоборот, закрыли. И именно эта информация в конечном итоге содержится в файле robots. Файл-робот состоит из команд. Именно посредством команд мы запрещаем или разрешаем индексирование отдельных страниц и документов на сайте. Давайте теперь посмотрим, какие есть команды File Robots. Итак, первая команда это команда user agent указывает на то, к какому конкретно поисковику вы обращаетесь. То есть, если мы поставим после юзера агент двоеточие и пропишем название какого-то поисковика, скажем, юзер агент двоеточие Яндекс, тогда это будет значить, что мы конкретно обращаемся к Яндексу. Мы как бы уточняем дополнительно, к какому именно роботу мы обращаемся. То есть ни Google, ни Рамблер уже на наш сайт заходить не будут. И индексировать наш сайт будет только робот Яндекс. Если же после команды user agent стоит звездочка, то это значит, что мы обращаемся ко всем роботам. То есть мы не уточняем, а говорим поисковым машинам, что мы обращаемся сразу к ним всем. Команда disallow указывает на запрет индексации того или иного документа. Как правило, командой DSALO мы закрываем от индексации те страницы, которые содержат логины и пароли, или какую-то другую секретную информацию, которая не должна попасть в общественное пользование, не должна стать достоянием общественности, не должна быть включена в поисковый индекс и не должна быть выдана пользователю который э, будет искать наш сайт по различным ключевым запросам. Команда LOL, наоборот, указывает на разрешение индексации того или иного документа. И команда sitemap указывает на карту сайта. Тоже обязательно должна быть в файле robots, так как sitemap это содержание вашего сайта – и поисковый робот будет искать в файле робот содержание, ссылку на содержание вашего сайта. Для того, чтобы сразу понять, какие страницы и разделы есть на вашем сайте вообще. Также существуют команды, характерные только для робота Яндекса. То есть ни поисковый робот Google, ни поисковый Google, робот Рамблер эти команды не читает они воспринимаются только роботом Яндекса. Первая команда – команда хост или первичное зеркало сайта, то есть основной адрес. Пишется www.вашсайт.ру Иногда пишется без 3w, просто вашсайт.ру Команда Crawl Delay. Задержка на команду от поискового робота. Что это значит? Это значит, когда у вас большой сайт, и поисковый робот довольно часто к вам заходит и индексирует, штудирует ваши страницы, такая частая работа может вызывать нагрузку на сервер вашего сайта, что в свою очередь может привлечь к замедлению работы вашего сайта. То есть заходит, допустим, к вам на сайт пользователь. Вот, нашел он в сайт по какому-то ключевому запросу и заходит. А в это время поисковый робот, <coughs> прошу прощения, а в это время поисковый робот штудирует ваши страницы, и это вызывает задержку. То есть пользователь щелкает на название сайта – происходит загрузка страницы, но она в данном конкретном случае идет медленно. Потому что как раз в этот самый момент поисковый робот штудирует ваши страницы. Соответственно, чтобы этого избежать, мы задаем команду crawl delay с тем временным промежутком, который нам нужен. Допустим, здесь мы видим crawl delay 3. То есть мы даем команду поисковому роботу штудировать наш сайт с интервалом в 3 секунды. Не постоянно и непрерывно, а с интервалом в 3 секунды. Это позволяет разгрузить немножко наш сервер. Теперь давайте посмотрим, как выглядит файл robots, что называется в естественной среде обитания. Внешний вид файла robots. Вот перед вами стандартный вид файла robots.txt. Мы видим команду user-agent, видим команду disallow. Видим, что здесь как раз вот запрещаются для индексации JavaScript, запрещаются для индексации панели управления сайтом, запрещаются к индексации какие-то регистрационные, парольные формы – кстати, в этом же файле мы видим присутствие двух команд user-агент. Обращение ко всем поисковым роботам. Вот сверху как раз вы видите. И в центре вы видите user-агент Яндекс. Это значит, что мы конкретно уточняем, что мы обращаемся и к поисковому роботу Яндекса. Делать, этого, э, делать это вполне допустимо. То есть никакого криминала в этом нет. Вот так. Пожалуй, все, что хотел рассказать про файл Robots. Спасибо за внимание. Удачи в делах.